这是他们其中一个招牌，叫做海葡萄冻，然后它里面就是有酒桶，然后有鲑鱼丸。 它还有生用，哦，就生用的，对对对。现在因为风太大，所以把它封起来等夏天再来一次吧。这是鸡足九孔，他们这边另外一个招牌就是九孔。好像说前面有一个九孔养殖，所以他们就很还是可以新鲜的。 <laughs> 这个叫海葡萄。 可能是因为它长得很像葡萄吧，说是冲绳的名产，觉得太特别了，太难形容了。还有大只跟小只的，因为上午在吃海鲜，我就点一个小只的。还有上点的青鱼套餐，很好吃，很好吃，很好吃。外面看是长这样。 My last breath of summer is blowing down our necks And soon we'll wave goodbye to the fleeting bliss Because you are like a tidal wave Tripping on my life, not living 好，算了。哎，哎，二。来来，我跟你，一个你只要抓一个重，重点就是你想象把声音往下压就好。Jingle bell, jingle bell，就是有点往下压，所以你肚子会用力。所以一般如果你，如如果你，如果你不想象压，你肚子不会用力，就是 jingle bell, jingle bell。如果你想象往下压，肚子是用力的。Jingle bell, jingle bell, jingle all the way。 Oh, what fun is to ride one rose open sleigh. <laughs>